Hello, welcome to the Super 12 Motel Plus. Can I help you? Yeah, Stan Marsh, I have a room for one night. Now, of course, we only take Bitcoin and other cryptocurrency because, you know, it's the future. We've all decided centralized banking is rigged, so we trust more in fly-by-night Ponzi schemes. Yeah, I know. Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Я так увлекся прибыльностью альткоинов в последний месяц, что почти не обращал внимания на биткоин. В видео несколько дней назад мы говорили о том, что биткоин показывает признаки слабости, что его может ожидать дальнейшее падение, по моему мнению. Сегодня ради интереса посмотрел, что происходит. Оказывается, мы пробили основную логарифмическую линию, которая должна оставаться поддержкой для продолжения булрана. Как мы помним, именно Именно эта линия продолжила Булран в 2013 году, и эта линия служила сопротивлением в 2019 году и так далее. Мы множество раз об этом говорили. Совсем недавно мы ее пробили и дважды ее тестировали. Я обозначил эти тесты цифрами 1 и 2. Второй раз неудачный. Это привело к продолжению падения, и сейчас последняя линия CPR из трех удерживает цену, это цифра 3. Если эта цена не удержится, если этот уровень провалится, то следующий текущий находится на отметке 47 465 долларов. Я обозначил его цифрой 4. Если мы вернемся выше этой жирной красной логарифмической кривой, то все будет отлично. И нужно это сделать до конца этого месяца, чтобы следующие линии CPR открылись выше предыдущих. Это будет сигналом к росту. Если же они откроются ниже предыдущих, это может быть сигналом к падению. Однако есть и хорошие новости, давай поговорим о них прямо сейчас. Австралийский пенсионный фонд начнет покупать криптовалюту. Конечно, это не значит, что они будут покупать только лишь биткоин, но скорее всего это будет биткоин и эфириум. Может быть еще несколько других криптовалют. Мы уже видели несколько пенсионных фондов, например в США, которые покупали в основном биткоин, иногда еще эфириум. Этот конкретный австралийский пенсионный фонд владеет активами на сумму в 47 миллиардов долларов. Если они выделят хотя бы 1% этих активов для конвертации в биткоин, биткоин, это уже будет 470 миллионов долларов. А если 3%, это полтора миллиарда долларов. А если 5%, еще больше денег идет в криптовалюту. И еще один пенсионный фонд анонсирует инвестиции в криптовалюту. Мне сегодня сложно говорить, я заболел, поэтому не обессудьте, если что-то не так. Сентимент поделился анчейн метрикой для биткоина. На этом графике мы видим, что киты начинают покупать. За последнюю неделю приблизительно 59 тысяч биткоинов было выкуплено выкуплено крупными кошельками с балансом от 100 до 10 тысяч биткоинов. То есть на этом падении крупные игроки купили 0,3% от всего доступного предложения биткоина. Очевидно, биткоин-киты находятся в состоянии накопления прямо сейчас, когда биткоин падает. Как мы видим, балансы их кошельков вот здесь, например, очень сильно падали в то время, когда цена биткоина росла. То есть они продавали на росте. Сейчас же, когда цена биткоина падает, они начинают его покупать. Хороший урок для новичков на этом рынке. Если мы зайдем на сайт комиссии по ценным бумагам и биржам США, то по запросу биткоин мы можем найти целый ряд файлов от 23 ноября 2021 года. И все эти файлы касаются Морган Стэнли. Морган Стэнли – это американский финансовый конгломерат. Не только банк, но и владелец крупнейшего брокерского бизнеса в мире. Он управляет активами на сумму 1,1 триллиона долларов. Как мы видим, очень крупный финансовый финансовый игрок. Что можно заметить, изучив все эти файлы? А то, что во всех трех инвестиционных фондах с начала июля инвестиции в Grayscale Bitcoin Trust со стороны Morgan Stanley драматически выросли. Они также покупают эти просадки биткоина. Пенсионные фонды, финансовые компании, крупные игроки выкупают просадки на биткоине. В то же время предложение биткоина на биржах падает и сейчас находится на трехлетнем минимуме. Давай поговорим про эфир Эфириум, которому тоже есть чем похвастаться. 24 ноября он поставил невероятный рекорд. С момента запуска механизма сжигания EIP 1559 в августе активность в сети Эфириума сожгла миллион монет эфира. Мы еще не достигли той точки, когда предложение эфириума бы уменьшалось из-за этого сжигания, но инфляция эфириума благодаря ему уменьшилась. Она упала с 4-5% в год до 1-2% в год сейчас. Чем выше меньше будет активность в сети эфириума, тем меньше будет инфляция. В какой-то момент она будет сменяться дефляцией с ростом использования эфириума и его продуктов. Так что да, обновления эфириума влияют на него экономически, однако до сих пор никак не решили проблемы высоких комиссий. Работать с блокчейном эфира в принципе невозможно, особенно если ты работаешь с небольшими суммами. Именно этот момент отвлекает часть пользователей от эфириума на другие блокчейны, например, Binance Smart Chain блокчейн, который я рекомендую сразу же выбирать в метамаске. Что касается эфириума, есть одно событие в декабре, которое может подстегнуть рост количества его пользователей. Наверняка ты знаешь, что такое Кристис. Это аукционный дом, лидер мирового арт-рынка. Сегодня он занимает 90% рынка антиквариата и предметов искусства. 23 ноября этого года у себя в официальном твиттере они объявили следующее. В начале декабря Кристис провел проведет аукцион NFT, построенных на блокчейне эфириума. В качестве площадки они выбрали, конечно же, NFT Marketplace OpenSea. Забавный будет аукцион, ведь люди будут предлагать свои ставки не в долларе США, как обычно, а в эфириуме. Эй, я хочу заплатить 10 эфиров за этот NFT. Нет, я заплачу 20. 20 эфиров раз, 20 эфиров два. Продано. Да, Кристис видит, сколько денег зарабатывают на аукционах NFT и тоже не хочет упускать эту возможность. И такие NFT-аукционы, которые смешивают традиционный рынок искусства, который зачастую неликвидный, с ликвидным NFT-маркетплейсом на эфириуме, могут привлечь сюда множество новых людей и новых денег, конечно же. Все это очень хорошо для эфириума и NFT. И раз уже речь зашла про NFT, давай плавно перейдем и в метавселенную, где NFT безусловно безусловно, играют важную роль. Например, земля и недвижимость метавселенной построены на основе NFT. Есть такая компания, как Wilder World. Они строят настоящие Майами в метавселенной, но город называется Вайами. Буквально вчера они объявили о том, что в их городе, что находится в метавселенной, впервые появилась недвижимость. Люди могут покупать ее в виртуальном городе. Что дальше? Сначала ты покупаешь недвижимость в метавселенной, а затем ищешь работу в виртуальной реальности. Просто посмотри, что они там строят. Это уже не Майами, это Дубаи какие-то. Честно, очень интересно было бы побывать в метавселенной в том виде, к которому она стремится в будущем. Пока еще рано, конечно же. Axie Infinity доказывает нам еще раз, насколько сумасшедшим бывает NFT-пространство. NFT-земля а в виртуальном мире стоит гораздо дороже, чем настоящая земля в реальной жизни. Кусок земли в Axie Infinity продан за рекордные почти 2,5 миллиона долларов. Ранее инвестор Инвесторы, которые покупали землю в Axie Infinity за тысячи долларов, наверняка не раз слышали что-то вроде «Ты сумасшедший, это же ничего не стоит, как ты можешь платить за это тысячу долларов?» Сегодня эти инвесторы продают свои участки за миллион долларов. Также всем известный Adidas присоединяется к доказательствам Axie Infinity, что все NFT-предметы в метавселенной чего-то стоят. Он не просто заключает партнерство с Coinbase, но также и Sandbox. Adidas собирается строить что-то в метавселенной сэндбокса и спрашивает у своего сообщества, что ему построить в этом метавселенском будущем. Я думаю, раз мы уже начали продавать землю и недвижимость метавселенной, то почему бы не открывать магазины Adidas в том же Вайами, который строит Wilder World. Ровные пацанчики наверняка и в метавселенной будут, так что три полоски в виртуальном городе точно не помешают. Ну и закончим этим прогнозом от Grayscale. Мы с тобой тобой уже не раз предполагали, что игровая криптоиндустрия, которая в том числе является частью метавселенной, может вырасти до триллиона долларов на протяжении следующих 3-5 лет. Grayscale прогнозирует, что метавселенная – это возможность на триллион долларов. Сейчас она находится в самом своем начале, но в будущем может оказаться триллионным рынком, по мнению этого крупного инвестфонда в цифровые активы. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Надеюсь, что ты хотя бы немного преисполнился оптимизмом на этом падающем рынке. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого.